Witam serdecznie. Będzie to nowa zapowiedź nowego projektu, słuchajcie. E, tym razem SDR. Anybody using this frequency, Whiskey 6 Lima, go. No, you're good. You're, uh, cleared out. City. Thank you, W6LG. Name is Jim. Up. CQ calling, CQDX, CQ, CQDX Beaming Europe, Whiskey 6, Lima, Gulf. W6LG calling, CQ, CQDX, CQ, CQDX calling, CQDX. Beam towards Europe, short path, Whiskey 6, Lima, Gulf. W6LG calling, CQ, CQDX. Podłączony na razie calling CQDX. Kartę dźwiękową do Lima Golf W6LG listening. do jednego kanału. Good morning from Germany, W6LG four Ocean oh America. Good signal give us Thomas by nine and over. Yeah, Mr. Gaia, how are you, oh, sir? Plus 30. Quite well this morning. It's a brisk morning wind, 12 degrees Celsius. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam. Jest to zapowiedź nowego projektu, który się ukaże już w niedługim czasie, jak skończę schematy rysować, eee, bo było trochę przeróbek. I, i, i praktycznie rzecz mówiąc z trzech, z czterech różnych schematów. Na razie nic nie zdradzam. Wszystko już w niedługim czasie na moim blogu. Y, blogspot, piracze blogspot.com. Pozdrawiam.